Facebook Instagram Twitter and more then WhatsApp ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋನೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫೋನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಡೆಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫೋನ್ ನೋಡೋಣ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೇನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅದೇನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದು ಇಂಥವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆನಾ guys okay finally video log ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ದು ಈ ಥರ ಗೂಗಲ್ದು ಪೇಜ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೊಂದು ಮೇನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಮೇನ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ನಾನು ಸೊ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲಿನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೋಗ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ್ರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಲಿನ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಯ್ನ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಆಚೆಲೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಮೇಲ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕು ಆ ಐ ಡಿ ಬಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿಸ್ಸೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ where that that where okay ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಲಿಂಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕರದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಲಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೇನಂತ ಏನು ಓರಿಯನ್ಸ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ Facebook Instagram WhatsApp and Twitter ಇಷ್ಟು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏಕ್ದಮ್ಮು ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಹೊಡೆದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ವಿಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟ್ವಿಟರ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ತಗೊತೀನಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋರಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು ಗಿಡಾಕಿ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಪೇಜ್ ಅದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಧೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕೇ ಆಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅಬೌಟ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದೇ ಮೈನು ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿದಾಗ link Twitter WhatsApp Facebook and WhatsApp ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೋಡೋದ್ರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಲು ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು